saluton kai bonvenon alia nova zamenhofa medito ankau hodio sam kiel hiero estas ege malfrue provo labore kialo i sed non alvenas la semain fino kai do citiu problemo tut probable ne presentigios en la venonta e tutagoi. Ho, oh, hodio mi volas legi cun vi, cae mediti cun vi, sur la vorto ed esamenhof en uh, 1906 diritai, scribitai facte, pri homarmismo, tractajo, cae mi estas ie pagio 300 trigedec quin. Cae la temo estas la rilato inter homaranismo cae la alia e religioi aula religioi se vi preferas Oni devas memori che la homaranismo tutte ne volas anstata uigi la existanta in religio in cae templo in per iai aliai, ci volas nur crom la existanta i cae parallele con ili fondi ancao festoin, moroin cae temploin neutrale homain. Estas vero che iom post iom eble post tre longa tempo la festoi cae moro neutrale homai paligados cae pushados la moro in gentain cae la mala peranta e cia malpli cae malpli shatata e religioi cedos iom post iom sian locum al unu neutrale homa cae sincere, cae sen hypocrite, credata religio. Sed, ciu de tio ci ion perdos la religia ideo? Do, jen la la citajo kai shaina salmi che la facte la mal successo de citiu versio de homeranismo la unua el pasio crom hilelismo quio, quio estis eh, pli firme en radicigita en la iuda tradizio citiu versio de homeranismo ne havis ian ein successon, char ne existas temploi cae festoi cotopo, ciui presentas sin paralele al la tradizia e religio in idio. Ali flanche, la demando ancora actualas, Cio estas la rilato inter la religia ideo cae la existante religioi? Ciu besonatas paralelai festoi cae moroi cae locoi, eioi, en cio cultivi neutrale homan sintenon? alla religia sento en la coro de la homo Ciu tio necessas mi ne havas respondunt facte certe ci ideo pri temploi ne funcis En tuta ne functis. Sed mine stias ciu vere la adhero al iu existanta religio vere porti al malamo inter homoi. Ĉu tie lokiĝas la problemo? Mi pensas che ni povas kunmediti pri tio, parte pro la facto che la nuna ni diru erao, religio ŝajnas ludi pli malgrandan rolon en la mondo pli kai pli almenau en la angulo de la mondo en kiu mi vivas tio estas la okcidenta mondo sed ali flanke shainas anka samtempe ke mal tolero de la mal similuloi crescas pli cae pli. Cae emle, la existante religioi povas helpi mar altigi tiu in sintenoi, in estias. Vero sed mi pensas che prepensi de nove la rolon de religio, e la nun tempo mondo estas bona afero por cum mediti char vole ne vole re la religia sinteno estas ciam cesta en la vivo de la homo et se oni refusas cin do ne necessas credi ie supernatura stagio nomata Dio, ciu case tiu sinteno pri religio existas. Cai do estas bone reconici cai meti gin en canalon, porce gi estu bon uh, fariga alla homaro mem. Nu, dancom pro vi attento, mi bon desiras feliciam vi felician semen finon, cae ciel ciam, gis morcau, cae antauen, sen fine.